Also heute ist es sehr schwierig, weil äh, wir haben zwei Regenschirme. Entschuldigung, ich habe wieder die Bildschirm Ja. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagnon. Und der Andrea Meier. Heute gehen wir in den Regen. Wir sind auf dem Zürcher Weinwanderweg zwischen Truttichen und Ossingen. Zürcher Vorgärten stehen in voller Blüte, trotz dem Regen, wie wir auch. Es ist eine absolute Premiere, dass Thomas und ich mit 100% Schlechtwettergarantie loswandern. Wir beweisen heute, dass man auch Wandern im Regen schön finden kann. Ja, wir probieren es. Ja. Wenn wir in den Alpen wären, müssen wir abbrechen und sagen, es ist gefährlich, aber im Zürcher Wieland riskieren wir es. Do you really believe that a candlelight vigil can save just one child from an enemy mine? And do you imagine you're comfortable? Du bist natürlich super ausgerüstet mit dem Regenschirm. Was ist das für ein hochmodernes Ding? Erklär mal. Ja, da haben wir am ähm, Tragriemen und den Bauchgurt befestigen und dann hebt er von allein. Das ist natürlich auch super zum Fotografieren, man hat Hemd frei. Nicht so wie ich mit meinem fliegenden Mrs. <laughs> Mrs. Hopin. Wir sind gespannt, was uns Zürcher Wieland noch bietet. Nicht umsonst sagt man dem Gebiet auch die grünen Lunge vom Kanton Zürich. Zwar sind wir da immer noch im Zürcher Wieland, aber je mehr wir in die Wälder eintauchen, die in Richtung Hausemensee führen, desto einzigartiger wird die Natur mit prächtigen Birken, Schilfbeständen und Riedlandschaften. Der Hausemersee liegt mitten in einem Naturschutzgebiet und gilt als Geheimtipp. Im westlichen Teil des See darf auch gebadet werden. Auch wenn uns heute die Sicht auf Zentral- und Ostschweizer Alpen verborgen bleibt, geniessen wir das Natur- und Landschaftsbild, das an einem Regentag wie heute noch viel stimmungsvoller wirkt. Zürcher Immobilienhändler werben da mit dem Blick auf die Natur und Treppberglandschaften, wie andere mit dem Blick aufs Meer. Tatsächlich ist es so, dass die Reben als wertvolle Kulturlandschaft gilt für Pflanzen und Tiere. So sieht es auch Hans Wiesendanger, der stolzer Besitzer von einem Weingut ist. Ihn besuchen wir als nächstes. Ja, Herr Wieselang, wir sind hier in Ossingen im Zürcher Wieland. Äh, der Begriff hat offensichtlich etwas mit Wein zu tun. Wir stehen da mitten im Weinberg. Woher kommt der Begriff Wieland? Aber wenn man so wollen, also das Wieland ist schon immer, es hat zur Tradition gehört, dass wir eben gepflegt haben. Und auch zum Bauernbetrieb hat es immer dazugehört, dass man gewisse Rebflächen hatte. Daher der Name Zürcher Wieland eigentlich. Also. Jetzt haben wir da zwei verschiedene Weinfässersorten. Wir haben ja. da einmal, gehen wir vielleicht ein bisschen an, ähm, eins aus Holz. Jawohl. Das ist so ein bisschen die alte Version. Ja. Und dann haben wir da eine, ähm, eine andere Version aus Stahltank, Stahl. sagt man, der Edelstahltank. Und was macht da der Unterschied aus? Ja. Also wenn man so wollen, bis in die 70er Jahre hat man eigentlich vor allem Holzfässer gehabt und das war der Untergang ein bisschen von den Holzfässer. Wenn man Ernteschwankungen hatte, wenn man ein Holzfass nicht füllen konnte, dann hat sich Schimmelpilz, wüste Pilze eingenistet. Und da hat einen sehr einen schlechten Ruf gegeben für unsere Weine. Und dann eben so in den 75 Jahren ist eine Tankrevolution kam, man hat auf Tank umgestellt. Und wir haben doch immer gesagt, ein gutes Holzfass ist etwas gut für eine Ausreife, vor allem bei der Rotwein. Und so weiss wie, die lassen wir nach wie vor zum Frischen bewahren, in Stall denken eigentlich. Am Nachmittag reißt ganz überraschend der Himmel auf und die Sonne drückt durch. Man weiss mittlerweile gar nicht mehr, welche Brille man anziehen Jetzt ist wieder die Sonne gekommen. Aber ähm, ja, das freut uns. Ja, das ist mehr daran geglaubt als ich. Ich habe die Sonne nicht mit. Der Weg führt am Schluss wieder vorbei und zu unserem Ziel Ossingen. Eine rundum gelungene Wanderung, trotz dem launischen Wetter.